मथुरा से जिन उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उनमें ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को दोबारा टिकट दिया गया है इस बार हेमा के सामने सपा बसपा के गठबंधन से कुंवर नरेंद्र सिंह रालोद हैं वहीं कांग्रेस ने अब तक इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है फिल्मी दुनिया में चार दशकों तक सफलताओं को बरकरार रखने के साथ राजनीति में भी काफी शोहरत पाई है दो लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार एवं तत्कालीन सांसद जयंत चौधरी को हराकर भाजपा से मथुरा की सांसद चुनी गई हेमा मालिनी एक बार फिर से इसी सीट पर पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाई गई हैं राजनीति में हेमा की शुरुआत तो उन्नीस को ही हो गई थी लेकिन आधिकारिक रूप से उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया उन्नीस में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा से विनोद खन्ना की उम्मीदवारी पर प्रचार किया था तभी से उनके राजनीति में आने की बातों पर कयास लग रहे थे जिसकी पुष्टि उन्होंने दो में की 2019 लोकसभा चुनाव में मथुरा में अटकलें थीं कि हेमा मालिनी का टिकट काटकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाएगा लेकिन पार्टी ने हेमा मालिनी पर एक बार फिर भरोसा जताया है मालिनी सुपरस्टार है अभिनय के शुरुआती दौर में ही उन्होंने दक्षिण भाषी फिल्मों में प्रयास किए जिसमें उन्हें फिल्म निर्माता ने ये कहकर मना कर दिया था कि हेमा में कोई स्टार अपील नहीं दिखाई देती है जिसे हेमा ने चुनौती के रूप में लिया और उसका परिणाम आज हम साफ देख सकते हैं कि हेमा ने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है हेमा ने अपनी कला के माध्यम से कई अवार्ड अपने नाम किए हैं फिल्मी पर्दे पर हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी को बहुत सराहा गया था उस दौर में हेमा को शादी के लिए कई अभिनेताओं ने मनाया लेकिन बाजी तो धर्मेंद्र ने ही मारी हेमा और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी के कई किस्से हैं जो काफी चर्चित रहे हैं ऐसा ही एक किस्सा फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान का है जब उन्होंने शूटिंग के बीच अकेले समय बिताने का मन बनाया इस बीच फिल्म के निर्देशक धर्मेंद्र और